吃怕吗？ 再下来的不是四百度，再下来的车往多少开？所以他能开回去吗？好像应该回去，因为在路上。 请带好您的随身物品，从右侧下车。